各位你哋好啊！自从上一次同大家一齐将 Endeavour 开箱之后咧，卡洛斯咧都用呢部机啦印咗好多唔同嘅嘢，而发觉佢嘅打印品质真系相当唔错，佢安静啦，以及使用磁性软剪嚟脱床咧等等都系佢嘅优点嚟嘅。于是喺好短时间之内咧，有几位朋友都问及呢部机器，同埋立即购买咗使用添。今日卡洛斯急不及待啦，就要同大家开箱另一部机器，佢就系 e n d e a Free Version Two 啦。我哋立刻开始啊！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 系極為相似嘅，咁既然系咁咧，今日我嘅重點咧就唔喺點樣安裝方面啦，同 e n d e a v p u r 十分相似嘅部件咧，我就會省略，而只會 highlight 啦，特別去講下一啲轉換咗嘅部件咁，希望用最快嘅方法完成安裝，而留翻啲時間咧同新手講下學習 3D 打印一啲特別需要知道嘅嘢，同埋分享下一啲我使用 3D 打印機嘅經驗。如果發覺一間安裝嘅部分太簡略咧，亦都可以參考翻之前。 我教大家点样去安装 Ender Three Pro 嗰段影片，应该就系大同小异嘅啫。呢度就系 Ender Three Two 嘅所有零件啦。一眼睇落去最大嘅分别咧，就系呢个控制面板啦，係垂直而唔系打横嘅。而另外一个分别咧，就系热床啦，已经唔系磁性软件，而又转翻做晶格玻璃咯。而再望落去其他嘅零件，揾出分别咧，你就会揾到呢一个，利用蓝色旋钮嚟调校皮带松紧嘅配件。 至于说明书方面咧，就印刷精美咗好多啦，唔系一张大大嘅跨图，而系一本书仔。将零件分门别类放好之后，就可以安装啦。同之前一样，揾出两支龙门柱，根据孔嘅位置分成左右，喺底部用四支 M 五乘四十五螺丝收紧。有一点同 Endeavour Pro 都几唔同嘅，就系个变压器咧已经安装咗喺后面噶啦，唔需要再安装喺右边嘅龙门柱上面。 所以右边龙门柱上面嗰两个窿啊冇用噶啦，到咗安装二 set 限位制啦。记得上一次砌 Ender Three Pro 嗰阵时咧，临到尾插线又要将佢插翻出嚟。今次我有经验啦，又要插咗线先至安装。至于二 set 逐个步进模打同埋丝杆咧，个安装方法都系同以往一样啫。其实 C R 系列同埋 Ender 系列都装咗咁多次咧。 卡洛斯好清楚，Ender 系列所不同嘅咧，就系 X 轴嘅 DIY 成分多啲。纵然系咁，其实都好简单啫，只系用两粒 M 四乘十六嘅螺丝，将呢条 X 轴安装落去两个摩打嘅配件度，然后就系穿皮带，将皮带嘅一端翘过 X 轴嘅齿轮，然后就翻转头，而连住机身嘅喷头组件咧，就要线入去呢条 X 轴度。而 Ender Three V Two 最唔同嘅咧。 就系呢个调教皮带松紧嘅组件，你可以先拆开佢，将皮带嘅另外一端穿过佢中间嘅滑轮，然后再重新装嵌。正面用 M 四乘十六螺丝固定，背面咧用 M 四乘十四螺丝固定。当皮带两边嘅同柱都勾好咗之后咧，你就会发现而家调教皮带松紧咧系一件非常非常简单嘅事啦。而跟住就要将完成咗嘅 X 轴线入去龙门度。 當然就要依靠用手動旋轉熱塞轴帶動佢向下滑行啦。最後就自然要用鋁材封起個頂，蓋好蓋。而今次咧，我哋竟然留翻最後先至安裝控制面板喎。原來個支架咧係用三粒 T 型絲母嚟安裝嘅。安裝咗之後咧，個控制面板就咁勾上去就得噶啦。之後安裝材料架以及接管接線嘅步驟咧，都係同以往一樣。 就唔需要重複啦。值得一提嘅系今次送多咗一個藍色嘅配件，可以插入衣族嘅步進摩打，扭動佢嚟進料。卡洛斯認為都係一個幾貼心嘅設計。至於新嘅控制版面咧，其實使用上就冇難度嘅，只係將原來嘅文字菜單咧轉成咗圖案菜單啫，用法大致上係一模一樣嘅。卡洛斯咧只係發覺到喺移動軸嘅時候，選定咗距離咧要按多一下。 個軸先會開始移動。卡洛斯喺呢度咧，都係暫停咗電機，用翻一貫嘅做法咧，將四個角落頭調平。喺度卡洛斯咧，仲特別嘗試使用呢個新嘅配件嚟進料添。好啦，喺試用 a n d r o i d 3 Version Two 嚟打印之前咧，先同大家講一啲學習 Three D 打印必須要知道嘅知識。好多朋友咧就好擔心，我買咗個 Three D Printer，我又唔識設計，咁啊即係放喺度封塵。 卡洛斯咧覺得只要你對呢個生活有要求咧，就絕對唔會，因為就算你唔識設計，你都可以上網下載噶嘛。喺度咧介紹大家認識一個叫做 Thingiverse 嘅網站，係一個容許所有對 3D 設計有興趣嘅人上載作品嘅地方。所以只要你諗到係乜嘢，喺上高作搜尋，你就會揾到噶啦。將來只要你學識咗 3D 設計，你仲可以貢獻埋一份添。好似卡洛斯咧都有將自己嘅設計啦。 放上去嘅习惯噶。至于自己动手设计呢，上个礼拜卡洛斯先至啱啱出咗片啫嘛，教大家点用 Fusion 三六零呢个软件去设计一个盒仔。好啦，呢排我正正需要用到一个 USB MIDI box，就等我用 Fusion 三六零设计一个盒仔出嚟，安装好一块 Original u n o 然后用 e n d e a v o u Pro 同埋 e n d e o u r 3V2 打印出嚟啊。大家可以参考我上个礼拜嘅影片，学习点样用 Fusion 三六零。 嗱，温馨提示一下，设计呢一类咁样嘅功能性物件咧，尺寸嘅准确性系非常之重要嘅。好似呢个盒仔上面嘅 USB 孔位同埋串联插头孔位，如果唔准确就插唔到噶啦。仲有呢四个安装 Arduino 嘅螺丝窿，更加系重要之中嘅重要啦。另外，冚盖嘅榫位咧，亦都系要尺寸非常准确嘅，咁先至能够配合个盖面，两者合埋嗰阵时唔会漏啦啊嘛。 當你成功咁匯出咗 STL 檔案之後咧，你就要開啟一個叫做 k i l l 嘅 program，將檔案讀入。如果檔案嘅位置放置得唔好咧，你就要利用旋轉功能將佢轉去一個較為適當嘅位置啦。一般嚟講咧，有個越大嘅平面接觸熱床就最好嘅。但係留心一點啦，呢個平面打印出嚟嘅機理咧，就係同你個熱床嘅平面有關嘅，例如磁性貼同晶格面打印出嚟嘅平面係會唔同㗎。 而一般 3D 打印嘅初学者咧，最担心就系啲参数设定嘅部分啦。设定得唔好咧，打印嘅效果差好远。我认为一般嘅要求嚟讲咧，选择 Standard Quality 已经好 OK 噶啦。而喺个 setting 嚟讲咧，新手更加唔应该选择 All，因为咧参数实在太多啦。我觉得咧拣翻 Custom Selection 或者 Basic 已经 OK 啦。咁卡洛斯咧喺度特别提醒大家几个最重要嘅参数。第一咧就系 Layer Height。 咁一般嚟講，我哋 set 零點二啦。如果要精密咧，就 set 做零點一。第二個大家要注意到個參數咧，就係 infill density。呢個咧係控制咗你打印出嚟嘅物件裏面嘅密度嘅。好似而家我呢個盒咧，因為好薄，所以我揀一百 percent。但係如果打印觀賞性嘅物件，就可能只需要五十或者甚至再少啲二十 percent 已經夠㗎啦。跟住就嚟到温度嘅設定啦。預設咧係打印頭二百度，熱床五十度。 为打印 PLA 嚟讲系合适嘅，但有时亦都要根据你所使用嘅材料啦，同埋当时嘅气温咧嚟作出调校嘅。至于 support 嘅选用与否咧，就要睇你嘅设计咧有冇一啲凌空嘅部位啦。卡洛斯一般设计就唔中意用到 support 嘅，因为咧我最怕咧打印完之后要搣啲支撑物搣到手指痛，而最后要选定嘅咧就系 build plate adhesion，表示你想打印件点样黐住个热床。 呢度有 skirt、blim 同埋 wrapped 三個選擇，一般卡洛斯就會揀 skirt，就喺佢打印之前咧，先喺側邊打個裙邊出嚟。但係如果你對自己條片好有信心，就唔揀任何嘢都得噶。跟住就係按 slice 個掣去進行切片啦，就會見到打印呢個蓋咧，都用三個鐘頭零三十五分鐘啊。咁我哋又用相同嘅參數嚟處理呢個合身，按咗 preview 呢個掣咧。 就可以用隔篱呢支巴咧嚟预览打印嘅过程啦。嗱，而家呢刻咧，我哋就冇选择印裙边嘅。如果改用裙边再切片一次咧，你预览嘅时候就会见到第一层就已经印咗裙边啦。由于我哋冇选到用支撑物咧，咁所以打印落去之后咧，你见到有两个位置咧系比较危险嘅，就包括咧系 U.S.B 插头嘅顶部。 同埋咧，就係串聯插頭嘅頂部。咁所謂危險嘅意思，都係打呢兩個位置嗰陣時候，啲料因為冇支撐，有少少跌咗落去咁啫。咁由於呢度只係插兩個插頭啫嘛，打印完之後揾把坐仔執一執就冇問題噶啦。覺得預览冇問題咧，就可以將個 G 曲 save 落去 file 度。如果你有張 SD 卡或者 USB 手指插入電腦咧，呢個鍵就會由 Save to File 變成咗 Save to Removable。 又另外一個温馨提示，由於打印呢個盒咧要用九個幾鐘頭啊，所以整個設計咧真係要細心啲，免得打印完出嚟咧先至發現問題啊。喺度卡洛斯用翻佢原廠跟嚟嗰張 S D 卡咧嚟儲存檔案，因為曾經試過用其他卡咧格式上就唔相容，暫時都未揾到原因，咁就用住先啦。至於以前嘅選擇菜單上面嘅 Print from T F 卡咧，而家變成咗就咁一個 Print 嘅圖示，選擇好檔案。

一般上咧，只要第一層打印得完好咧，大家就可以行開飲杯茶食個包啦。由於我用咗一百 percent f i l l 煙，一個咁薄薄嘅盒蓋咧，都用咗三個半鐘頭。但係當我飲完茶食完包翻嚟咧，熱床已經凍咗，不費吹灰之力就可以脱床啦。我哋可以觀察下打印質素，尤其是要留意下繪畫嘅時候精密嘅部位，因為打印 figure 打印得唔好咧，最多影響外觀啫。但係如果呢個蓋嘅順口打印得唔好咧，就會影響佢嘅功能嘅喎。 喺呢度咧，我哋仲可以順便比對下用 V2 打印出嚟嘅蓋，同用 Pro 打印出嚟嘅盒，打印質素上有咩分別？嗱，睇個底就知啦。其實就唔關個機器事。總之晶格面打印出嚟咧就比較光亮啲；磁性軟件咧，就比較磨砂啲。其實呢啲嘢就色除轉變嘅，大家可以隨時更換都得嘅。綜合嚟講，Version Two 比 Version One 有改進係常識吧。 因為感覺上咧，呢個圖案化嘅操控畫面咧，比起創想一向以嚟嘅傳統畫面咧，真係人性化好多。雖然上一次卡洛斯咧試用 The n d Free Pro 嗰陣時咧，覺得磁性嘅熱床咧都非常好用，但睇翻我用開嘅精介畫面咧，攤盡咗之後立即就脱床，真係會令你愛不釋手嘅。如果大家唔介意付多少量金錢嘅，卡洛斯個人咧，梗係建議大家買 t e n d Free Version Two 啦。我哋喜歡卡洛斯嘅影片嘅，請你繼續支持啊！ 千祈唔好忘記加讚、訂閱同埋分享添。